Wij zijn de online recruitment specialist voor jong talent. We matchen ambitieuze studenten, starters en young professionals met bedrijven in heel Europa. Want wij geloven in de kracht van jonge mensen. Research. Het begint allemaal met uw vacature. Onze copywriters maken deze pakkend en zorgen ervoor dat hij perfect aansluit bij de doelgroep. Daarna zetten we uw vacature op onze website en onze specifieke doelgroepsites. Voor nog meer bereik verspreiden we hem ook onder onze partners. En doordat we overal zichtbaar zijn, staat uw vacature altijd bovenaan in Google. Met overal bedoelen we echt overal. Want onze online advertising specialisten zetten uw vacature ook op Facebook, Instagram en LinkedIn. En in onze apps. Want jongeren zijn 24-7 online. En wij dus ook. We match. We hebben de grootste jongerendatabase van Europa. We weten van miljoenen talenten wie ze zijn en wat ze kunnen. We weten bijvoorbeeld welke opleiding ze hebben gevolgd en waar ze hebben gewerkt. Maar we weten ook hoe ze zijn, waar hun talent ligt en waar ze blij van worden. Daarom kunnen we ook selecteren op soft skills en persoonlijkheid. Enthousiaste kandidaten kunnen direct solliciteren via desktop of mobiel, met een videomotivatie of zelfs via WhatsApp. Geschikte kandidaten bellen we en we testen ze online. De beste nodigen we uit voor een gesprek op een van onze vestigingen. We recruit. Uw recruiter schakelt snel en stelt uiteindelijk alleen de meest geschikte kandidaten aan u voor. Hebben we een match? Dan kan hij direct aan de slag, vaak al binnen een dag. Zo vinden we in no time de ideale kandidaat voor u. Work.